剣道でいうところの攻撃力って強く打つこととはちょっと違うんですよ。百秋武道具店の動画行くぞカエルくん今日はスマブラで勝負だオッケーやるぞ俺はこの体がでかいドンキーコングで行くぜ 見よこのゴリラパンチゴリラパンチゴリラパンチゴリラパンチもうちょゴリラパンチ <laughs> すすげえ攻撃力だところで剣道の攻撃力もこんな感じなのかなこんにちはハッ八中部ドクテングですやってますか今日は剣道の攻撃力を上げる3 つの方法をお話ししますさっきのねスマブラなんかそうなんだけどゲームで言うと体の大きいキャラパワーがあるキャラが攻撃力強いよね一発のパンチがでかいからでもね剣道でいうところの攻撃力って強く打つこととはちょっと違うんですよ今なんでこんな話するのって思うかもしれないんだけど今こそなんですよこのコロナで稽古ができない今こそ一回自分の剣道を見つめ直してほしいんです 剣道における攻撃力っていうのは強く力任せに打つことじゃないんです剣道における攻撃力っていうのは打つ前に攻めて相手を崩すことなんです相手が崩れれば崩れるほど攻撃力が強いってこと剣道ってほんと不思議でね、まあ、こう構えてて相手がいて相手の面見えてるじゃないでもその見えてる面をそのまま面に打っていたとしても相手は絶対避けるんだよね 本能で打たれるの嫌だから絶対避けるんですでそこで相手を崩すっていうことが必要になるんだけど崩すっていうのは具体的に言うと間合いを詰めたり相手の剣線を抑えたり中心を取ったりして相手のバランスを崩すことなんです今日のこの動画を見るだけで剣道における攻撃力を上げる3 つのやり方が分かるようになります多分ねこのコロナが終わって稽古再開した時に先生が「おなんか変わったな」って言ってもらえると思います。まず1つ目の方法は自分が休まない下がらない 受けないってことなんです休まない下がらない受けないえいきなり3つって思うかもしれないんだけどそうなんですよこれ理由があって休んでるっていうことは相手にゆとりを与えるんですよねそして下がってるっていうことは相手に攻撃のチャンスを与えてしまってるんですさらにさらに最後に受けてばっかだと相手から見た時にあ この人受けるばっかりで全然攻撃してこないなって思われちゃうんですもう嫌でしょ攻撃力を上げていこうと思ったらまずは自分が休まない下がらない受けないってことなんですね常に常にこっちから攻めていって相手が休んだり下がったり受けたりしたとこそこがチャンスなんですそれが攻撃力あの広い体育館でやってる人はちょっと、ね、分かりづらいかもしれないんだけど昔ながらの狭い道場でやってる人はねもう本当にね後ろが が壁なんですよ下がれないの本当だから一回稽古で自分の左足の場所を決めたらもう一歩も左足は後ろに下げないぞっていう気持ちで前に前に出ていくこういうことだねとかまあ言ってるとこういう質問があると思うんですよあれで店長でも試合のビデオなんか見てるとみんな下がってるように見えるけどと思ってないですかこれは実はあの一流の選手になるとあれはね下がってるんじゃないんですよ 下がってるんじゃなくて誘い込んでる引き込んでるんですよまるでアリ地獄アリ地獄に相手選手が入ってきたらこのタイミングまで来たここの線まで来たらこっちから打つぞっていうそういうねプレッシャーを与えながら引き込んでるんですだから下がるとはちょっと違うんですよね2つ目の方法は 普段の稽古で打たれることを気にしないってことなんですその理由はこれちょっとあんま聞いたことないかもしれないんだけど守りが強すぎる人は 商談審査でなかなか合格しないって言われてるらしいんですよそれは危ないと感じたところで勝手に体が反応しちゃってこうやって避けちゃうんです避ける避ける防御しちゃう試合だと確かにこれ1本取られてないんで OK かもしんないんだけど商談審査になると相手の攻めに対していちいちこの防御してるっていうのが審査員の先生から見ると 相手に動かされたっていうことになるんですこれでちょっと悲しいことだよね一本打たれないためにこうやって避けて防御してることが審査員の先生方から見たら悪い評価になってんだよね本当にあった話で言うと、まあ、ちょっと前のね昇級審査で中学生の昇級審査だったんだけど相手の子はまっすぐ打ってくるのにこっちの子は全部避けるんです 全部避けるだけ避けるだけこれで1分終わっちゃいました声もない受かるかな受かんないよねそうなんです剣道に避けるだけっていうのはないんですえー、でも打たれんの嫌じゃんって思っちゃうでしょそうなんですみんな打たれるの嫌なのだから普段の稽古で練習するんです打たれる練習をするんですもちろん試合だと打たれないようにしないといけないんだけどそれでも 受けて終わる避けて終わる試合の流れが止まっちゃうっていうのはねないと思うんですよ。その例としてこの間の剣道日本の試合を鍋山先生が解説してくれたビデオあったじゃないその中で何があったかっていうと相手が小手を来たそれを受けてすぐさま面に返してその面も返すみたいなそういうバンバンバンっていう流れがあったんですけど。 一流選手のレベルだとそういう3歩先ぐらいまで行ってます普通の人だったら最初の固定を受けて終わってますからねそして3つ目の方法はこれはもう明日からでもできるテクニックになりますけどもえー、ほとんどの人が攻めろ攻めろって先生に言われるとこうやってね手だけで攻めてるんです手だけで攻めるじゃなくて一歩足をつけながら攻める一歩足をつけながら攻めるこれだけなんです理由は 手だけで攻めても効かないからなんで具体的に言うと一歩入りながら剣先を押さえてみて一歩入りながら手だけじゃないよ一歩入りながら剣先を押さえてみるとか 一歩入りながら剣先を払ってみる一歩入りながら払ってみる一歩入りながら巻いてみるとかこんな感じで一歩入りながら何かをやってみてそしたら相手は間違いなくうおーってなるから相手がうおーってなるってことは相手のバランスが崩れてるってことすなわち攻撃が効いてるってことなんだよね えそれでもあんまり一歩入ってやったんだけど効かないなっていう人はそれは単純に一歩入ってるからね本気で打つぞと思って一歩入ってみてそれだけでプレッシャーが全然変わってくるから以上が攻撃力を強化する3つの方法になります僕のチャンネルではこのように小さな階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできる日よ